dem Fahrrad um die Welt. So tritt für Tritt für Tritt an alle Burnout-Diplomaten. Worauf lohnt es sich zu warten? Die Batterie braucht jetzt nen Kick. Gleitet mich ein Stück und sinkt geerfüllt. Schlafen jede Nacht im 50.000 Sterne ohne Stress und ohne Geld. Mit dem Fahrrad um die Welt. Ist das nicht schön? Direkt erster Tag Schnee. Fehlt nur noch, dass alles weiß wird gefühlt haben wir es eigentlich viel zu warm. Ich weiß nicht, es fühlt sich gerade an wie 10 Grad oder so. Aber ich glaube, es sind ja, es sind 5 Grad. Und ich schiebe hier diesen Berg hoch. Ich glaube, auf der Kamera erkennt man mit Sicherheit nicht, wie steil es ist. Aber da vorne wird es wieder flach. I Entschleunigung ist Anarchie. Schildkröte oder Hase, wer bist du? Das ist die Frage. Komm, mach dich auf und such dein Glück. Begleite mich ein Stück, wir singen. ihr denn für Angst haben? Ne? Ich will euch dabei, ich will euch doch gar nichts tun. Ich will hier nur äh, meines Weges fahren. Und aufpassen, dass mein Hintern nicht zu so sehr weh tut. Oh Gott, oh Gott. Irgendwann wird er sich dran gewöhnt haben. Oha, was ist das denn für eine Ratte? Ratte, Ratte, Ratte. guten Morgen. Es ist jetzt der dritte Tag und ich bin jetzt bei den Lippeauen und habe hier die letzte Nacht in diesem Aussichtsturm verbracht. Momentan sieht es hier noch ein bisschen wild aus. Ich muss gleich mal hier aufräumen und einpacken. Ja. Ich bin gestern 70 Kilometer gefahren und am Tag davor knapp 50. Und ja, mal gucken, was ich heute schaffe. Also ich werde mein Ziel ist auf jeden Fall bis zu den externen Steinen zu kommen heute. Das ist jetzt noch knapp 70 Kilometer, glaube ich. Und äh, müsste eigentlich zu machen sein, weil die Strecke ist flach und äh, ja, aber selbst wenn ich am Nachmittag schon bei den externen Steinen ankomme, werde ich dort auf jeden Fall auch über Nacht bleiben, weil ich äh, mir das Ganze da noch ein bisschen angucken will. Und ja, jetzt gibt es erstmal Frühstück und danach geht's weiter.